Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda sizə sıfır sərmayə və sıfır bacarıq tələb edən, üstəlik eləyinizə başlaya biləcəyiniz bir e-ticarət modeli göstərəcəm. Yəni drop servicing. Adından da bilindiyi kimi drop servicing dropshipping-in fərqli bir formasıdır. Yəni burada bizim alıb satdığımız şey məhsullar yox, xidmətlərdir. Bəs yaxşı hansı üstünlükləri var? Birincisi, başlamaq üçün sərmayə lazım deyil. İkincisi heç bir xüsusi bacarıq tələb eləmir. Məsələn, analiz və reklam bacarığı kimi. 3. Kompüter və ya notbukunuz olmasa belə mobil telefonla həll etmək mümkündür. Lazım olan şey sadəcə cihaz və internet bağlantısıdır. Dördüncüsü və ən əsası odur ki, gəlirinizi özünüz müəyyən edirsiniz. Ən başda edəcəyimiz şey araşdırma aparmaqdır. Bu modeli iki cür istifadə etmək olar. Öz ölkəmiz daxilində və xarici ölkələrdəki müştərilərlə. Hələ ki bu videoda ölkə daxilindən bəhs eləyəcəm ki, mən də hal-hazırda bu cür eləyirəm və məsləhətçisi də ilk başlarda daha asan olan ölkə daxili formadan başlamaqdır. Növbət dəfə isə bunun digər versiyasını da hazırlayacağım. Əvvəlcə bir şey məntiqi cəhətdən dəqiqləşdirək. Biz xidmət satmalıyıqsa bizə üç şey lazımdır. Birincisi xidmət, 2 o xidməti göstərən insanlar və 3 o xidməti axtaran insanlar. Ona görə edəcəyimiz ilk şey araşdırmadır. Hədəfimiz kimlərdir? Yeni yaranan şirkətlər, səhifələr, mağazalar, markalar və s. Yeni yaranan markaların nəyə ehtiyacı olur deyə düşünsək, bu xidmətləri tapa bilərik. Qrafik dizayn xidmətləri, video və audio edit xidmətləri, SMM xidmətləri, Facebook, Instagram reklamları, SEO xidmətləri, web dizayn xidmətləri, motion dizayn xidmətləri, copyright xidmətləri və s. Bunları bildiyimizə görə ilk addımımız özümüzə bir niş, yəni xidmət növü seçməkdir. Məsələn, mən qrafik dizayn xidmətlərini satmaq istəyirəm. Onu qeyd edeyim ki, satacağınız xidmət haqqında hansısa bacarıqlarınızın olmasına ehtiyac yoxdur. Niş seçəndən sonra ikinci addım bu xidməti yerinə yetirəcək insanlar tapmaqdır. Yəni anlayacağımız dildən desək tədarükçülər. Bu insanları necə tapmaq olar? Təbii ki, sosial medianın imkanlarından istifadə edərək. Elə Instagramda qrafik dizayn yazanda bu xidməti təklif edən yüzlərlə səhifə görürəm. Bunlardan xoşuma gələnləri seçirəm və danışmağa başlayıram. Bunu niyə eləyirəm? Çünki satacağım xidmətin şərtləri haqqında məlumat toplamalıyam ki, müştəri nəsə soruşanda onu cavablaya bilim. Məsələn, qiymət, şərtlər, müddət və s. Bunu da həll edəndən sonra növbəti addım müştəri tapmaqdır. Bunu tapmağın da çoxlu yolları var. Birincisi Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn kimi platformalarda axtarış etmək. Məsələn, nə qədər axtarış yerinə parfüm yazsam, burada 100-dən nə səhifə çıxır ki, hamısı demək olar ki, ətir satışı ilə məşğuldur. İkincisi Google-da axtarış eləmək. Məsələn, Google-da ətir mağazası yazsaq, Burada da bir çox müştəri tapmış olarıq. Təbii ki, mən aydın olsun deyə bu cür örnəklər verirəm. Siz konsultasiya xidməti verən şirkətlərə, kurslara, geyim mağazalarına və başqa bütün yeni səhifələrə bu xidmətləri təklif edə bilərsiniz. Deməli, ilk işimiz xidmətimizi tapmaq oldu və onu təklif edən şəxslərlə əlaqə saxlamaq oldu. Onların əlaqə məlumatlarını bir kənara ya da Excel faylinə qeyd edirik. Daha sonra potensial müştərilərimizi az öncə qeyd etdiyim üsullarla tapırıq və onları da bir vərəqə ya da Excel faylinə qeyd edirik. Müştərilərini qeyd edəndə mütləq şəkildə meyllərini və əlaqə nömrələrini qeyd edirik. Növbəti addım təklifdir. Özümüzə bir gün ayırıq, məsələn bazar günü. Başlayıb bütün müştəri siyahımızdakılarla əlaqə yaradırıq. Zəng eləməyə üstünlük verin, çünki canlı ünsiyyət daha effektli olur. Onlarla nə haqqında danışırıq? Onlara öz təqdim etdiyimiz xidmətlər və bunun onlara verəcəyi faydalar haqqında danışırıq. Danışıq zamanı önəmli olan fikrinizi müştəridə cəmləməkdir. Çoxlu rədd cavabı alacaqsınız. Bu satışın ilk qanunudur. Unutmayın. Yaxşı bir mətn hazırlayırıq xidmətimiz və onun faydası haqqında. Lazım olsa portfolio və sair fayllardan da istifadə edirik ki, bunu da tədarükçümüzdən tapa bilərik. Maillər çox ola bilər. Bunun üçün toplu şəkildə mail göndərmə proqramlarından istifadə edə bilərsiniz. Burada bir quruma bir dəfə meyil atıb kənara çəkilməyin. Hər hansı bir marka ilə əməkdaşlıq etmək üçün onlarla azı 5-6 dəfə əlaqədə olmaq lazımdır. Xidmətimizi satandan sonra edəcəyimiz şey sadəcə xidmət göstərəni tapıb ona bu işi gördürməkdir. Dediyim kimi gəliri özünüz müəyyən edirsiniz, amma çox şişirdilmiş rəqəmlər də qoymamağa çalışın. Üstəlik ödəmələrinizi də idarə etmək sizdən asılıdır. Məsələn, müştəridən ayın əvvəli ödəniş alıb, xidmət görəndə ayın sonu ödəniş edəcəm deyə razılaşa bilərsiniz. Hər şey sizin öhdənizdədir. Ən son olaraq bir ipucu verim ki, SMM və sosial media reklamları kimi davamlı işləri seçməyə meyl göstərin. Məsələn, loqo düzəldirəm desəniz, bir dəfə loqo düzəldəndən sonra edəcək heç nə qalmır. Amma bəhs elədiyim sahələr ay-bay edilməyə ehtiyac duyur. Beləcə bu videonun da sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Gələn görüşlərə dək hələlik.